كم يتيما قال ابشر يا طبيب وخذ الروح وقل حتما يطيب لا نطيق العيش يا متى هؤلاء الايتام لا يطيقون العيش بعد ابيهم امير المؤمنين لا نطيق العيش من دون الحبيب وهو كهف الدكر والحصن الحصين فأجابهم ذلك الطبيب لما رآهم مساكين قد وقفوا على باب علي كلهم يريدون أن يدخل يدخلوا هذا اللبن لكي يشربوا شيئا منه أمير المؤمنين فأجاب الطبيب أسفا قال استعدوا للضياع اليوم ضاعت شيعتك يا علي اليوم ضاعوا أيتامك يا علي أسفا قال استعدوا للضياع ذا أبوكم راحل حال الوداع الوداع الوداع الوداع ذا أبوكم راحل حان الوداع وصل السم إلى لب النخاع وصل السم إلى لب النخاع فحسام الغدر قد شق الجبين